untuk relnya berada tepat di pinggir jalan ini. Nah, di sini. tiang pantograf eh, eh aku pengen <laughs> pantok iya eh, tiang apa ya? lupa aku saya nanti ya saya cantumin nah itu ada patok tanah milik PT KAI juga masa enam. turelnya terus nih lurus terus ini ada aset juga kan di sana ada jembatan lagi kayak masih utuh bebek ngapain tengah jalan nah di sini relnya pada patok PTKI untuk relnya lurus ke depan sini di sini saya menemukan jembatan bekas jembatan jalur percabangan yang mengarah ke pabrik gula Colomadu ini masih utuh ini nah itu bantalan kayunya juga masih ada ini bantalan kayu masih ada juga ini untuk bagian sampingnya ini masih terbilang utuh oh ya ini kayaknya jembatannya apa ya ini dibuat tahun 1883 93 gitu pokoknya dia juga yang sananya untuk yang sebelah bagian kiri nah, itu ada patok tanah KAI juga aset KAI ini udah dicor warga nih